hello guys mwe bali kudda ku youtube channel yange so neleero nkomeyo n'engatta empya ya mr beats kati engatta eno empya munnange gye nkomeyo nayo engatto nungi nnyo naye engatta eno kwegamba bali mu kulaga egenda ofuluma si nti yafulumye sola balimba naye eri mu process zezino kale engeri ezigenda okubeera mbazikoze engatto ziri ssatu zokka sizigenda ofuluma mu nsi yonna ezono omwami so zino engatto zino zigenda kubeera mu kind of zinamu van ate nga ziri bootu loza muba mugyekanya nga inamu zicamafrage colors ennungi kubanga engatto eno bagikoze mu colors lwaki ntonotono olwensonga nti order abantu balalisedde ogibuukinga ngaobudde bukyali so wena sembi ogikeberako ku intaneti nga sente zegula sente nyingi zo nyingi nnyo ddala naye nga wano ez'e uganda nyazijja kuba nziwanyonnyola mu maaso olw'ensonga nti ki engato zino bazikoze peya ssatu nene endala yeeno yoka esemba nti ziyina kuba nga ziri ku oda si nti bamala gakola fa bazikoze ngaengato nungi nnyo kyenyeza okubagamba so agaizi temerayira okusubscribinga olw'ensonga nti engato eno wenaaba efulumi nja kuba njibaleetera mu kalaya y'entuufu